E abbiamo qui il dottor Luca Rossi, partner di Atikerney, a cui chiediamo la sua opinione sulle proposte di Etno di estendere le ITR al mondo internet e quali conseguenze lui si aspetta possa avere questa proposta nel caso abbia un successo. Eh, la proposta Etno eh, credo che sia poi eh, un'evoluzione o un momento di sintesi di una, uh, di una riflessione che oramai uh, va avanti da uh, parecchio tempo nell'ambito del mondo delle telecomunicazioni <clears throat> e che parte dalla domanda eh, fondamentale della sostenibilità dell'attuale modello di Internet a fronte della significativa modifica ed evoluzione dei profili di traffico su Internet stessa. Eh, il ragionamento che credo stia dietro eh, la proposta di Etno eh, è quello di ehm, un'evoluzione del traffico, una crescita del traffico esponenziale <clears throat> a fronte di un modello di business eh, che ad oggi non prevede alcun incentivo economico né per chi sta a monte della rete, quindi gli over the top, né che per, stia, che per chi sta a valle, cioè i clienti eh, per usare la rete in maniera efficiente. Gli over the top perché non la pagano e i clienti perché sono in questo momento quasi tutti associati a delle tariffe flat. Questo provoca questa esplosione di volumi che si porta dietro dei capex eh, necessari per l'adeguamento della rete, capex che a questo momento non sono in qualche momento, in questo momento finanziati, perché ad, ad essi non corrisponde un proporzionale aumento dei ricavi. <clears throat> Quindi delle due l'una, o si smette di investire nelle infrastrutture, eh, non credo che questo sia fattibile, o si trova un modo per remunerare eh, gli investimenti. Il modo per remunerare questi investimenti eh, o i modi per remunerare questi investimenti sono probabilmente molteplici, eh, si passa dall'aumento o dalla modifica dei profili tariffari e di prezzo dei consumatori finali all'introduzione eh, di standard di qualità differenziati per diverse tipologie di servizio, una delle opzioni messe sul tavolo è quella di, eh, come è stata denominata, introdurre una specie di interconnessione IP modello, modello voce. <clears throat> è chiaro che è una delle proposte sul tavolo, è una di quelle eh, probabilmente eh, più forti, la cui applicazione è tutt'altro che, che banale, perché immaginare di negoziare questi accordi <clears throat> con soggetti come Google eh, e come Amazon è tutt'altro che banale, ma è probabilmente una eh, all'interno di un mix di soluzioni eh, che probabilmente riuscirà a risolvere il problema che oggi abbiamo sul tappeto, che è quella della sostenibilità del modello internet.